tayo'y mayroong pagkakaiba Sa tingin pa lang ay makikita na Iba't ibang kagustuhan Ngunit isang patutuhan Gabay at pagmamahal ang hanap mo Magbibigay ng halaga sa iyo kilala Kung sino ka man talaga Pinoy, ikaw ay Pinoy Ipakita sa Alam mo ang tunay kung sino ka Pero magmasama at maganda Wala namang perfecto Basta nagpakatutuo oh. Gabay at pagmamahalan Hanap ko Magbibigay ng halaga sa iyo nais mong ipakilala Kung sino ka man talaga Pinoy, ikaw ay Pinoy Ipakilala nanay Wala rin mangyayari kung laging nakikibagay Ipakilala ang iyong sarili Ano man sa'yo mangyayari